Sabi mo, salbahe ako. Bago mo uli nagabog ang pintuan, sinabi mo salbahe ako. Nung mumamart sa ka papunta sa taxi, sinabi mo, salbahe ako. Pagkatapos mong duraan ng buganbilya, sinabi mo salbahe ako. Salbahe ako. Salbahe ako nang una kitang nakita. Nakasalamin, tumitext sa isang lamesa. Agad kong hinalikan ang iyong pisngi. Di man lang ako nagatubili, kahit pag gusto kong halikan ang iyong labi, pero di talaga ako makapagtimpi. At tinawag mo akong salbahe. Ilang linggo kong hinangan makuha ang iyong number. Di kita mahanap sa Facebook, kahit man lang sa Tinder pilit na linagawan, walang oras maging torpe, kahit pabasted. Kausap pa rin kita palagi. At sa gabing binalik mo ang aking halik sa pisngi, na para ba tayong linalanggam? Sabi mo, tangina mo salbahe, nahulog na aking pakiramdam. Kahit pa mag-shota na ating turingan, Salbahe pa rin ang pamalit sa aking ngalan. Salbaheng nakahiga sa iyong hita, sa hardin na puno ng mga diwata. Salbaheng numakaw ng iyong mga mata at pinaglalaroan ka ng iba't ibang mga bula. Salbahe iyong sinama sa kama, sa nagibang boarding house sa Maginhawa. Kaya ka pag brownout ng bagyo, binubulungan na ako ay para sa iyo, para sa init at para sa inot, para sa kate at para sa limot, para sa pagkaawan at para sa pagkaltas, para sa pagdilubyo at para sa pagligtas. Sa gabing unang hinalikan mo ako, sa gabing una kong sinabing mahal kita, sa gabing kandila lang ang sumisilip, sa gabing unang sinalbahe kita at nang tayo'y nagtanan, ako pa rin si Salbahe. Si Salbaheng tumulong sa iyo magmemorya ng mga pangalan sayantipiko. Si Salbaheng kinape ang gabi para gawin ang thesis mong perpekto. Si Salbaheng tinawag kang maganda kahit pa ikay malugaygay. Si Salbaheng kahit huling piso sa iyo ibibigay. Dahil kahit pa Salbahe ako, Basta ako, salbahin mo. Basta ako, sinasalba mo. Sa kalungkutang walang ako kung walang sinasamba. Sa katotohanang walang ginaw kung walang kasama. Sa katiyakang walang salbahe kung walang kailangang isalba. Salbahe raw dahil nagtatampo pagtagpo nung nakalimutan mo ang ating monthsary. Salbahe dahil nagre-reklamo, dahil lagi ka ng late umuwi. Salbahe dahil ayaw kong kainuman ang barkada mo. Salbahe dahil sa hindi ko pagkakatanto. Napalibhasat ngumingiti, nakita ang ngipin, wala nang problema. Napalibhasat hinahalikan ka sa labi, wala nang abala. Napalibhasat may kasama kang gumising, wala nang luha. Wala nang alaala. Wala nang perya. Wala nang puta. Wala nang ligaya. Wala nang lasingan. Wala nang harutan. Wala nang katahimikan. Wala nang kahibigan. Nakasilip sa bintana. Sa iba, ikay pumupunta. Sa binatang mestisot, matipuno ang katawan at nang tinanong, ang sabi mo lang, ewan. Ewan, salbahe ka lang, huwag kang makialam. Ewan, salbahe ka lang, wala kang patutunguhan. Ewan, salbahe ka lang, hindi mo maintindihan. Ewan, salbahe ka lang, madali lang kitang kalimutan. Sigaw, dabog, mura, lagabog, hagulgol. Salbahe daw ako gago, tarantado, manloloko. Oo na, gago ako. Gagong nagbukas ng pintuan para sa'yo. Oo na, tarantado ako. Tarantado umiiyak kapag nakakalimutan mo ako. Oo na, manloloko ako. Manloloko ako dahil sabi ko masaya pa rin ako. Manloloko ako dahil hinalikan pa rin kita sa labi kahit alam kong lumaway ka na ng iba. Manloloko ako dahil sabi ko, okay lang, hindi masakit, kaya ko pa. Manloloko ako dahil sabi ko, kaya pa kitang patawarin. Ng isang beses, ng dalawang beses, ng walang katapusan. Pero salbahe ako dahil minahal kita. Salbahe ako dahil mahal kita. Salbahe ako dahil mahal ka. Sabi mo, salbahe ako. Pero sabi mo rin, mahal mo ako. Kaya quits tayo